Wow. jumpa Kita buka guys. Uh oh. Oh no. Yummy. nhâm nhâm nhâm nhâm nhâm nhâm nhâm nhâm nhâm Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Mm-hmm. kepala si Anya ya, ya? ini dua aku yang selanjutnya nonton lagi ya